хэсэг нь Articulate Storyline дээр хийсэн interactive хичээлээ publish хийх. За өнөөдөр бол бүгдээрээ хөөцсөн байгаа publish командыг сонгоно. За эндээс бол 5 сонголт байгаа вебсайт дээр хэлсэн Articulate Online Elements зориулсан CD эсвэл Word руу текст байдлаар гарах бичлэг. За энэ удаа бүгдээрээ веб service-наар гаргая. За энэ title гэдэг дээр бол та бүхний хичээлийн нэр эсвэл тухайн interactive хичээлийн хэрэгтгэгчний чинь нэр байна. За би энийг бол хичээл 1 гэж жишээ болгоод нэрлэжээ. За description гэдэг дээр бол та бүхэн тайлбараа тодорхой бичиж болно. За би энэ удаад болохоор хичээлийн interactive хэрэглэгдэх өнгө бичиж. За folder view-ийн хавцс гэдгийг болохоор хаана хадгалах уу гэж асууж байна. За би circulate templates гэдэг дотор хадгалъя. За тэгээ энд гурван сонголт байгаа HTML таваар гаргах. За тэгээ Android Apple утсанд тоглох боломжтой байх хэрэгжлэн. За ингээ окей. За үүний дараа та бүхнээс тухай хийсэн зүйлээ хааш нэхэх үү эсвэл ямар өргөтгөр хадгалах уу гэж сүйж байгаа би zip гэдгийг сонгоод жишээл нэг zip өргөтгөлтэй хадгалж. За энэ zip гэсэн өргөтгөлөө бүгдээрээ суралцагчдынхаа мэйл хаягууны болох юм бол ямар ч компьютер дээр уншдаг болно гэсэн үг. За ингээ бүгдээрээ HTML5 гэдэг дээр дараад шалгаад үзье. За ингээ шууд Google Chrome дээр нэгдэж байна. За би жоохон жижигрүүлээ Ctrl дохоо нэмэх хасах товч дарахаар томор жижигэрдэг тийм. За ингээд үзгээр за ийм мөнхөн байдлаар харагдах юм байна. За үүний дараа та бүхэн суралцагчдийнхаа мэйл хаяг руу илгээсэн гэж бодъё. За тэгвэл суралцагч нар чинь zip өргөлтөд баялаа. Татаж явахаар downloads гэдэг дотор байна. За эндээс суралцагч нар чи яаж үзэх вэ гэхээр эхлээд вебинар шахсан зүйлээ задлана. За extract files хийхээр ийм хавцтай байна гэсэн. За ингээд дотор нь байгаа файлуудын хэд иймэрхүү байдлаар харагдана. За story HTML5 гэдэгтээ дарахаар ингээд интернетгүй үед бид Google Chrome дээр ямар ч компьютер дээр эсвэл утаснаас антер үзэж болохоор болно гэсэн. За ингээд publish хийх тухай үзлээ. Анхаарал тавьсан та бүхэнд.